Ja, Gartenarbeit. Kann schon echt hart sein. Habe ich aber heute nicht gemacht. Ich habe heute im Basketball auf verschiedene Gartenwerkzeuge gedreht. Komische Idee, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich ein Like da lassen oder es teilen. Wenn es euch nicht gefallen hat, teilt es trotzdem, zeigt euren Freunden, was für ein Scheiß es heutzutage alles im Internet gibt. Nervt sie. Keine Ahnung. Macht was mit diesem Video. Irgendeinen Nutzen wird das doch schon haben, oder? Kommt schon. Hier haben wir Basketball auf Waffen gedreht. Da unten haben wir Basketball auf High Heels gedreht. This view is planned by pop-up-shop.eu.